あなたの心にいるハートというわけで、せーの、新年明けましておめでとうございますわーい、おめでとうははははははいいいいいいいとうわけでねちょっと遅めになるんですが、新年の挨拶の会になりますはい今年も、イルハートたちをよろしく お願いします早速ですが今日は新年ということもあってね、うん、お正月を楽しもうという感じでやっていきたいと思います楽しそう <laughs> 何何 <laughs> おみくじ対決って何ですかえなんかさえ新年早々争い事を生むんですかあなたたちはえしかもさ れじゃんおみくじって別に対決するものではないじゃないですかええいきなり対決形式なのえ悲しみ悲しいえー、私エロハトちゃんと対決しなきゃいけないのなんかそうっぽいえー、私ちゃんといいリアクションでエラハトちゃんと対決できるかな <laughs> いやまあまあ にさいるハートの方が先輩だけどさ、うん、 <laughs> ままでもと言いつつもねなんかこうイルハートがさ2人でこういうことするのもうなんか実は初めてだからさちょっと心配なんだよね大丈夫だよイルハートちゃんはやればできる子だし、うん、それに対決とかリアクションなんてもうどうでもいいよ楽しくやろうせーの大好き はいというわけで今回はこのおみくじを引いてどっちがいい運勢かの対決をしちゃいますはーいイエイエイえ <laughs> いやあのあれですよねイルハートからはちょっと怖いしあのだってさ絶対なんか細工してるじゃないですかいやここのスタッフはそういうことを平気でやりやがるスタッフなんですよじゃあ私から引こうか ありがとういやあのね2020年イルハートここのクソスタッフの言いなりにはなりませんからねイエス先に引いて引いてはいじゃあ引きます、うんうん、え何何何今日今日今日来るね <laughs> 今日来るなんで今日しかないのイルハートちゃんの意地悪よいしょえっとどれどれ引けたはい、うん、何何うんと中吉って書いてあります そこそこ良き感じのそこそこですね、うん、あとは何書いてあったえっ、ー、と、うん、まとめ役を担う立場にありますって書いてある、まとめあリーダーとかそういう感じかなそうあーでもしっかりしてそうだからなんかそういうの向いてる気がするえー、でも絶対いハはとちゃんの方が向いてるよあはったりいやまあまあまあいハはと先輩だからええあとはあとはなんかね、うん、仕事交渉 取引って書いてあってそれが1個の文にまとめられてるまとめえ仕事と交渉と交渉と取引取引がひとまとめそうえひとまとめなんて書いてあるのしっかりと腹を決めることが肝心交渉のはったりもよしだが、腹を見透かされたら負け、うん、あうまく嘘をつけみたいなことですかね、えー、演技力 問題そんなことはできないそういうことだよね多分そうだよねでもきっとイルハートちゃんはすごいから、私が嘘ついてもすぐ分かっちゃうと思うね、いやまあそこはさまあイルハート女優みたいなとこあるからさそうかもしんねえけどさそこはでもあれではあえて気づかないふりをしてあげますよ、先輩だからね優しいさすがイルハートちゃんだねええあとはなんかさ恋愛とかさ引っ越しとかさいろいろあるんじゃないですかだねなんか 恋愛は恋愛と縁談と愛情が一緒に書いてある、あそれもひとまとめなんだ <laughs> 一緒に書いてあるうんどうどうどうね愛情のもつれや行き違いが起きやすいので注意って書いてある <laughs> 気をつけよう気をつけ一つ一つの経験を大事に踏みしめていきような <laughs> 気をつけよう が書いてあるんだっけえっとね、うん、健康のことが書いてあるのかな、うんうんうん、大事なやつ規則正しい生活のリズムを守ることって書いてある、あ大事なやつだねでもそっか規則正しい生活かそうハート朝の5時に寝るからなそれは早めに寝よはい、ちゃんならきっと大丈夫だよえー、大丈夫かな大丈夫 いかないいかなじゃあリハートちゃんも弾いてみてよし <laughs> よしじゃイレハートねこういう時持ってるやつなんでね実は大吉引いちゃいますよいきますようー何これ待って待って待って開けられない開けられない開けられない <laughs> 開けてみてえー、よしよしよ、うん よいしょっと待ってです待ってああねえやっぱりさこうやってイルハートだけ仕掛けするじゃないですかしかもさ「です」ってさあの仮にもおめくじですからねあの演技的なものを考えてもらえます <laughs> せめてさだってさせめてだよせめてデス吉とかにしといたらいいんじゃないですか といくらなんでもイルハートちゃんがかわいそうですよそうでしょ、うん、イルハートちゃん私のと交換しない <laughs> こんなこんな優しい流れが生まれるなんてさイルハート2020年まで頑張ってきてよかったよいやでも点数と交換するわけにはいかない何言ってるんですか私はいつもミルハートちゃんに大吉もらってるよ どういうことヒルハートちゃんと一緒に過ごせるだけで私は毎日大吉気分だよなんちゃってありがとう大丈夫だよいやーいつもさこのくだらないネタ一人でやってたからさやっぱ二人でやってると楽しいねえ何ですか そう。今日いた彼女は、イルハートが作った IF、つまり、イマジナリーフレンドだったのです。イルハートの、一人ぼっちでいたくない強い怨念 他の VTuber に対する嫉妬、その悪なき欲望が、このようなことを引き起こしてしまったのです。せーの、大好き私も、私も 猫が何もないところをじっと見る赤ちゃんが壁に向かって笑っている世の中には不思議なことがあるものですイマジネーション人間たちはこの想像の力を使いこの世の中を豊かにしていきました。 見えないものを作るその力は神にも匹敵するのかもしれませんただ見えないままの方が良かったそんなものもあるのかもしれませんねまあかくいうこのシーンも見る必要はなかったんですけどね さ別に普通にこの子いるしはーい。というわけで、あなたの新キロ、イマジナリーです。以後、よろしくお願いします。よろしくお願いします <laughs> はい。というわけでですね、今回から、新しいイマジナリーちゃんがたまに出現します。はい。え、え、あ、イルハートのイマジナリーフレンドが準レギュラーになるんですか そうです。ありがとうはいそして、えっ、ー、と、イマジナリーちゃんは前々からイルハートちゃんのファンで、イルハートちゃんと一緒にやれて嬉しいらしいです。本当だよあ。ありがとう、ありがとう。マジナリーはイルハートちゃんのこと本当に大好きで、イルハートちゃんは、 歌もうまいし、演技もできるし、何より可愛いし、すごいし、本当にすごいと思う。 <laughs> ありがてえ、ありがてえ。なんか、生まれて初めて私のことを肯定してくれる存在に出会った気がする。 <laughs> まあね、私あの日頃ボロ雑巾みたいな扱いを受けてるんでね、ちょっとこういうあの優しい言葉をかけられるとね、こうすぐね、コロッとコロッと言ってしまうんですけれども。 <laughs> はい、はい、というわけでね、ありがとうこれからよろしくね、はい